Hola, buenas. Hoy venimos a explicaros una cosa que crea mucha duda entre el habitante de la vida y es cómo se cobran las facturas y el alquiler. Empecemos. A excepción de septiembre, que se paga el alquiler a finales de mes, los demás periodos de alquiler se sitúan entre el día 3 y 5 de cada mes. Muchos alumnos de nuevo acceso llegaréis a mitad de curso. Si es así y tu contrato empieza a partir del día 15, se te cobrará solo medio mes, de la misma manera, si alguien abandona la vila antes del día 15, solo pagará medio mes. Y en cuanto a las facturas, mantenemos tres tipos. La luz se paga mensualmente y se basa en un coste estimado según los gastos en ese piso años antes. En el mes de junio sale a devolver o a pagar según el gasto real del piso. Por ejemplo, un piso de tipo B de 4 personas en septiembre puede pagar 18,92 euros más IVA al mes esa cantidad irá aumentando en los meses de previsión de uso de la calefacción. Otra factura es la de la comunidad, también es de tipo fijo y equivale a 16,62 euros más IVA, indistintamente al tipo de piso. Por último, el agua, que no se trata de una estimación sino de la factura real y se cobra cada dos meses. ¿Y qué puedo hacer si me surge alguna duda? Pues tienes dos opciones, se pueden revisar las facturas a través de VILAB o si aún te queda alguna duda, puedes consultarla con el equipo de recepción que están disponibles de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y hasta aquí todo lo que teníamos que explicar. Si aún nos queda alguna cuestión, déjala en los comentarios.